Je m'appelle Amélia, je suis directrice de salle et j'ai commencé en tant que serveuse au Polydor. Une femme est très très bien, sauf qu'on n'est pas accepté dans ces grands euh, restaurants gastronomiques. Je pense que ça doit être quelque chose d'une tradition. Les gens, en général, je veux dire la clientèle, préfèrent être servis par des hommes, puisque c'est euh, typiquement français. Petit salaud aux lentilles, serveur est perçu différemment qu'une serveuse. En grande majorité, ils ont une façon de, servir qui est beaucoup plus classe que celle d'une serveuse. Je veux dire, dans des, petits, dans, des grands restaurants comme ça, c'est tout de suite... Euh, parce qu'il y a le costume, il y a une présentation qui est là. Il a quelque chose, euh, euh, surtout le maître d'hôtel, a quelque chose de dominateur. Euh, par rapport au client qui est assis et qui prend la situation en main. il y, a, un personnage de pouvoir quelque part. Le costume apporte une espèce de pouvoir. Quoi de Rosé aussi, monsieur Moi, je préfère être servie par, une, par un homme aussi. Avant, c'était un métier d'homme, c'était pas un métier de femme. J'ai les C'était plutôt... Euh, les métiers de femme, c'était très péjoratif. Vous avez des personnages qui pensent que, étant serveuse et un peu jolie, un peu ceci, que forcément, en dehors, on peut faire autre chose. Nous, en tant que serveuse, si on passe dans la séduction vis-à-vis, entre guillemets, euh, vis-à-vis du client, ça peut être perçu euh, euh, comme une séduction, une rencontre amoureuse ou une envie de... voilà, elle est là la différence. Si vous allez dans un restaurant et que la serveuse et votre mari la trouve, euh, ne, fait que regarder cette personne-là et n'a pas de regard sur vous pour un anniversaire de mariage parce qu'il est devant une beauté qu'il euh, sublime, euh, je pense que ce moment-là va être mal vécu par la femme, ce petit moment-là. Et 12 belons, moi par exemple si j'ai une table où il y a hommes et femmes, je vais chercher le regard et la complicité de la femme. Un homme ne fera pas ça. Il ne va pas aborder les choses de la même façon. Je vais aller vers la femme parce qu'il ne faut pas que je devienne une rivale pour la femme. Donc elle doit être ma complice, elle. Et à partir du moment où tout va bien avec la femme, tout ira bien avec le, le monsieur.